Thank you. حق الله يهديني يا أهل من ضيعانيني وإحنا من أماميني عشبناك وظلمتنا ومهنا البعد طالبينا نحب تموت يأتيك القصر ودينا على أسيوط على أسيوط على هواها مش قريب عنا ترابها ملحم الجنة بلون الورد والحنة ويطرح طن يشفينا ونبكي وتقول يا سجل قطر ودينا على أسيوط على أسيوط Thank you. عرفنا الحب وعلمنا وشفنا الغدر وسلمنا وقلنا توبة وندمنا الأمانين عشبناك وظلم فينا ومهنا البعد طالبينا نحب تموت يا سيد القصر ودينا عنا هواها مش قريب عنا ترابها مطحن الجنة بلون الورد والحنة والحنة ويطرحها ويشفينا ونبكي وتوت يا ساج القطر ودينا على أسيوط على أسيوط عرفنا الحب وعلمني وشفنا الغدر وسلمني وقلنا توبة وندمنا